你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello，观众朋友，大家好，我是阿四。OK，项目，我们有一期是“下个朋友赚钱赚”，又没录第二期。那我们这一个隐藏关卡，深山林杀手现踪迹。正如孟婆所料，父母一去不复返，行踪成谜，意图对丰都不利之心已昭然若揭。 不单是削弱丰都的实力，更企图挑拨丰都与天龙教之间的冲突。然而，在追赶、在展开追踪之前，铁扇奋斗却传来帮众失踪的消息。孟魔心下怀疑此事与佛母有关，决定带着黑板无常前往失踪地点进行调查。大姐，咱们在这找什么？大姐，丛林里没个东西啊！你们两个不是说会乖乖听我的话？大姐，你一言不发。 大姐，你一声不响，咱们一无所知啊！我没说话，就表示你们也没必要说话。嗯，咱们憋着难受。嗯，咱们闷着发慌。唉，我从阿庞那接到消息，最近铁叉铺似乎有帮众失踪。那些失踪帮众最后的活动地点都在这一带，在他们外出狩猎抓赌的时候消失的。 哎呦，无影无踪，莫不是白见白日见鬼？林中既有鬼，便该咱们无常也出场了。近身，哦，倒是挺听话的嘛。这里吟诗。 这是云南哪时的僵尸？哦，云南那时的僵尸？ <laughs> 鬼来的鬼来了！老弟，快准备行签。嘿嘿嘿，先抓蛇，先抓蛇！大哥，快拿手手链！你们两个别大意，这僵尸可不好对付。练师一定要挑石阴之地，破败之局，用阴气最重的香杉木安棺，呃，安置尸身。 尽量远离地地面，以乌鸦血代替鸡血，配合心口八卦吸大阴之气。感觉这要抓下啊，这个不抓对得起自己吗？啊！哼，我按错，此角色无法捕捉。我靠，小手。 呃，这个字怎么念呢？月足。但看黑白，黑无常行剑一挥，白无常锁链一斩，面前一具银丝登时手足分家，瘫倒在地。嘿嘿嘿，咎由自取，嘿嘿嘿，罪有应得。兄弟俩正洋洋得意，却没注意背后那具瘫倒在地银丝再度缓缓飘起。 两只直挺挺的手爪朝两兄弟就是一次。黑白无常。说时迟，那时快，数把钢钗飞到，力道之大，瞬间将银尸两只手臂给钉在地上。大姐的及时雨，大姐的救命簪。说了别大意，有人在操控这些尸体，莫把他们当活人看。这是 bug 吗？看不到他们出招动画。 哦，挺痛的。 不全吗？这些尸体的行动变快了。团体计，范围计。黑白无常，后头。两兄弟刚解决一具银尸，却听得背后风声迅疾，又是两具银尸扑了上来。哼哼哼，这般性急，嘿嘿，赶着投胎。没解决没解决一具尸体，剩下的尸体行动就变得更加迅捷。 黑白无常，速战速决，突破对方封锁后，咱们马上脱离，莫要恋战。过五关，斩六将，找到缺口了。黑白无常，咱们撤。嗯嗯嗯嗯嗯，想去哪？那尼姑说的碍事家伙就是你吧？嗯，确实有两下子，毁了我的隐私，那便只能你们三人来补了。 嗯，做成诗人，呸呸呸！百足千草，咱们尽谢不明，尔等另请高明。尼姑果然是暮年吗？你们究竟是什么人？哼哼，孟婆不是封住了包打听吗？你说说看。让两个黑白小手交给你，这女的交给我，嗯，对我有些用处。 黑白无常，杀了他们！咱们大姐威风八面，嘿嘿咱家大姐杀气腾腾。嘿儿啊呵，孟婆灌汤，死吧死，无常索命。好，我们先让孟婆休息隐匿。霸体。 这局有点难打。哦。我不喜欢杀人，杀人多没有意思，但我喜欢看人痛苦挣扎的表情，天晓得那有多快乐。我，嗯哼，女人乖乖别动，待我先冻住你全身七脉，再好好温存温存。 哎呦，大姐危在旦夕，哇！大姐急需援手。黑白无常正给其他银丝缠住，眼见数具银丝和欧阳笑，自四面八方一拥而上，孟婆避无可避，就要中招。可，哼！头杀出边，只见阿庞率领族人入，抢入阵中，要插刺出，逼退欧阳笑。另一头铁叉步勇士。 边插齐发，歼出了大半尸哦。阿庞，牛头大牢雄壮，牛头大牢威武。孟婆，阿胖来迟了。不，他们设了埋伏，突施偷，突施偷袭，是我大意了。这是族长失踪，的兄弟给给这些妖人做成怪物。苗疆遍布毒蛊，此处做的尸哦，品质乃上等，我可是信仰难搔，又岂能报 呃，暴殄天物！你喵人，竟敢如此糟蹋我铁叉族人的私产，阿庞饶不了你们！哼，这些愚蠢的喵人来了便走不了，一块领死吧！阿庞，当心了，那欧阳笑死的韩服神长，韩赌天下无双，千万别莫与他对上掌。呸！好个韩服省长，你肚里那韩服胆可是上好的药材，阿庞。 便来将你捅了，贵船，杀人取胆，寒毒喷人，喷喷喷喷，这里才带两个人而已。 先，我先走这啊！不能用物品是不是？炼器，定身内仓。都，OK OK，还好我不写的。 先把那些阴尸干掉。我铁查不的勇士岂会屈服于你？哦。 这招大家也觉得很熟悉吗？这招不就是那个大师兄古月轩的生死符学会生死符跟火焰刀之后，师傅无瑕子教给他，也不是不是无瑕子教给他，是跟无瑕子战斗之后会得到一招叫什么？原本招式叫什么名字啊？突然忘记了。不过这招给阿黄学哦，这个实在是非常好用，因他的状态。 身体的状态是一模一样。大爷杀死你哋之后，亦都会将你哋通通连起身，令你哋永垂不朽。 <laughs> 他的状态给给人家的私语状态一样，一是一样，燃烧跟冻伤，所以这招必选。宁波微步。 嘿嘿，想碰到我，你还得加把劲。我早该想到，这超市的伎俩，江湖上会的人只有一个。你是天一城的杀手师。嘿，不会是包打听的孟婆？见过我的人，全都成我的收藏。你竟然听说过我的名头？来吧，安心的死去，让我将你做成永垂不朽的尸哦。 成为我新的收藏品。 <coughs> 我觉得阿庞也蛮强的啊！哼，那人冷冷一笑，双掌拍出，寒气逼人。孟婆侧头一踩，却觉脸颊一阵刺痛，不知何时竟罩上了一层薄霜。这阴寒掌力，错不了。孟婆推开数步，本是以暗器牵制那人，却突然突觉背后一凉，心知不妙，脚步一错，竟在后腰中。 中途改变的方向，惊醒避开那人从背后发出的一掌。哦，人品太差，长动作倒挺快的。这身法，还有那方才的含服神掌，这是天一城杀手含的绝技。你是寒齿蝙蝠欧阳笑？天一城？不不不不不，我欧阳笑可是天龙教新晋的护法。嗯哼。 如今他做些伪装也骗不过你吧？不错，不错，猜的不错，大爷我真是天一城的欧阳笑。哎呀呀，可真厉害！都说死人不会说话，可大爷我的名号却不怎么还是流得出去。你们挑拨我丰都和天龙教，是想渔翁得利，一网打尽吗？哎，怎么说呢？尊主大人想下一盘棋，而你们丰都和天龙教这是他们手中重要的棋子。 城主是传说中的天意城主，啊，莫要多嘴。嘿这女人马上就是我的东西，告诉她也无妨。有本事就试试。哦，所以说，所以说，在接前传的时候，阎罗跟天龙教跟丰都，不是天龙教跟丰都对打嘛，然后。 孟婆中的韩腐生长，所以应该就是在孟婆。可是这个剧剧情里面，这边剧情有点接不上，因为这个时候严丹生在哦哦，这样有接得上了。因为这个时候严丹生在闭关嘛，然后后来被辟邪老人控制，然后孟婆去调查被中了韩腐生长。哎，是这样吗？好像也不太对。 啊，算了啊，我们直接把它打过去就知道了。那如果这边如果死掉的话，不知道会怎么样。我们点下来试试看。然 <laughs> 后我们弄走过去。 哎，八啊！总有一死啊，只有僵尸方能永存啊！如果能将金丝炼成咗白，金杀难吞云，就不在话下咧。嘿嘿嘿嘿嘿！ 老头早死！阿庞要他一次不中，左掌运上鼓舞掌力，不顾对方横如可畏，一掌拍出。那头欧阳笑面覆冰霜，冷笑一声，横拂掌力迎向阿华手掌。想也休想！说时迟，那时快，一只钢针自空中飞来，竟不偏不倚将欧阳笑拍出手掌刺了个对穿。欧阳笑剧痛之下，掌力顿失，顿时给阿庞这一掌气得口吐鲜血。呃，你，你这贱人！ 兄弟啊，请原谅我们，两位大人都困住了。千刀万剐，铁叉部灾边骑师将尸偶一一牵住，行动。黑白无常一挥一掌，顿时将尸偶大卸八块。我的尸哦，竟然全给……呃，我们走，哪里走？呃，阿胖，OK，蝎尾鞭 哥老子，这寒毒果然厉害，不过是碰到他身体也这般冷。阿胖，你怎么样？我来助你，助你驱了寒毒。哎，没事没事，都 OK 的你。阿胖没直接接受他掌力，这种奇危症状，阿胖还有办法解，休息几天就没事了。又是大姐及时雨，再见大再见大姐救命哉！这下可确认。 一直这么背后搞鬼的，就是天一城。天一城，这是你们中原人的组织吗？阿胖从没听说过。这个组织专门从事接单暗杀的工作，行事隐秘，旗下网罗大量武林高手，不乏邪魔歪道、三教九流，可却从来没人知道他们的根据地在何处。没有根据地，那要怎么跟他们干？可不是只有挨打的份吗？ 只见空中飞来一只乌鸦，孟婆伸出手拦停他地上，解下它脚上系的一卷信纸，迅速扫了一眼。黑白无常替我控制通知东海的罗刹分舵和罗刹分舵，将后金国派的援兵全数捉拿下狱，严加审查，帮众，慎防内贼。叛徒难当路狱，内贼无损遁形。孟婆，你要往哪去？东北后金国。 后金国，没错，要找到天音城的所在地，只能去问暮年，而他现在正赶去后金国见这位咱们结盟的塞王爷。OK，好，那我们来试一下，如果这这一关如果死去的话，战败会有什么额外结那个剧情？好了，好。 好，那我们现在我们来跟这个欧阳枭再次对打，然后我们看一下，如果被打打输的话，会有什么样情形发生？然后因为我的孟婆有一招技能是隐匿，休息的话也隐匿，所以我们必须让孟婆出手攻击敌人。 其他人都不攻击，就让让他们打死我们吧。呜，死去。 阿房是不是打不死啊？我借差不能用时，岂会屈服于你？好，快死了，快死了！ 快了快了！我好像死不了，应该可以啊，应该可以，这么多人围攻。 差不多了，哇，死去！好，原朗没有任何剧情。好，这是一般的失败剧情。好了，那喜欢我们频的朋频道左下方图片按个订阅，欢迎到右下方的订阅按钮把铃铛给打开，欢迎到。 我的粉丝安的战役中最新消息，谢谢大家这里收看喽，谢谢，拜拜。